acestea. Acum alea Aveți grijă cu copiii dacă le dați că vă dați cu dreapta. Așa-l trești Mă dați la cine. Ha ha ha ha ha!